السنة اللي فاتت شاومي Note 6 Pro قدر يتفوق على السامسونج A7 2018 في نقط كتير برغم انه كان ساعتها ارخص منه ب 2000 جنيه تفتكر السنة دي شاومي Note 7 هيكرر نفس السيناريو ويتفوق على السامسونج A50 في نقط كتير برضه ولا لا المقارنة دي احنا تعبنا فيها علشان نقدر نوصل لك الصورة كاملة علشان محدش يضحك عليك دايما في تناقض بحس بيه في الفئه المتوسطه بين الخامات الخارجيه والراحه في الاستخدام بمعنى ال Note 7 هنا بيجي بظهر زجاجي محترم و frame من البلاستيك العريض لان الموبايل مفيهوش كيرفات في الظهر مع وزن تقيل شويه هتحس انك ماسك حاجه قيمه في ايدك بس متعبه شويه في الاستخدام بايد واحده لفتره طويله مقارنه بال Galaxy A50 اللي بيجي بظهر من البلاستيك ووزن خفيف وكيرفات في الظهر بتنقل لك راحه في الاستخدام بس في المقابل انت حاسس انك ماسك موبايل رخيص في ايدك كلامي هنا يا جماعه عن الخامات الخارجيه مش المكونات الداخليه في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتوضح لك مكونات الموبايلات الداخليه ممكن تبص عليها وتحكم بنفسك اخر comment عندي في التصميم لصالح ال Galaxy A50 اللي بروز الكاميرات فيه شبه مش موجود اما ال Note 7 بروز كبير قوي والبروز ده بيفضل منه حوالي 2 3 مللي حتى بعد تركيب الجراب الشفاف اللي جاي معاه بالنسبه للحمايه من الميه مش محتاج احلف لك ان ال Galaxy A50 ما فيهوش حمايه من الميه ربنا يسامح اللي طلع الاشاعه دي وال Note 7 بيقولوا عليه مقاوم لطرطشه الميه علشان بس التقفيل بتاعه حلو شويه وفيه كاوتش وكده بس انا برضو ما انصحكش تحط اي واحد من الموبايلات دي في الميه هو انت مش تعبان في فلوسك ولا ايه يا عم قلت في مراجعتي لل Redmi Note 7 اللي ظاهره لك في ال i اللي فوق دلوقتي اني مش عارف ابص في الشاشه تحت الشمس ولا متقبل الوانها لاني كنت براجع قبليها ال Galaxy A30 و A50 اللي شاشتهم سوبر امالود ولا ده تحيز ولا تعصب لسامسونج بس هي حقيقه سامسونج بتعرف تعمل شاشات محترمه جدا من الاخر ده الفرق الجوهري المحسوس قوي بين الموبايلين والفرق ده زي ما قلت وبقول وهفضل اقول بيبان لما تحط الموبايلين جنب بعض وده دورنا انا مش جايب لك صور من على النت ولا طالع اتكلم وخلاص وانا مش مجرب الموبايلين مع بعض وسريعا كده الشاشتين Full HD Plus الشاومي 6.3 بوصه اي بي اس وال A 50 6.4 بوصه Super AMOLED والاثنين فيهم notch drop water. الحواف في السامسونج في طرف الشاشه واضح جدا انها اقل من حواف طرف الشاشه في ال Note 7 بالنسبه لانك تلغي ال notch السامسونج ينفع تلغي ال notch انما الشاومي الاوبشن ما لقيتوش وبالنسبه للحمايه اللي انا مش مقتنع بيها فال Note 7 عليه Gorilla الجيل الخامس وال A50 عليه Gorilla الجيل الثالث ال Note مش بيجي معاه سكرينه وانصحك تركب بتركب له screen على طول وال Galaxy بيجي متركب عليه سكرينه جيلاتين خفيفه اقعد بيها شويه وبعد كده غيرها في comment عندي على سرعه استجابه ال touch على الشاشه سامسونج متفوق فيها وده باين جدا في كتاب على ال keyboard. لو مسكت الموبايلين مع بعض وكتبت على السامسونج هتلاقي الكتابه اسهل واسرع ومش بتغلط خالص بعكس الشاومي اللي احيانا بغلط وانا بكتب وزرار المسح ساعات بحسه تقيل كده يعني الطرف بتاع الشاشه اليمين ال touch بتاعها بحسه تقيل شويه اول ما الجالكسي A50 نزل له تسريبات قالوا كلام كتير على ان المعالج بتاعه الاكسينوس 96 10 معالج حكايه وروايه وتمثيليه واقل من Snapdragon 710 حاجه بسيطه في الاخر التجربه الفعليه للموبايل اثبتت انه يا دوبك زي Snapdragon 660 النتيجه بتاعت انتوتو قريبين جدا من بعض ده انا حتى مش حاسس بفرق توفير الطاقه في السامسونج اللي المفروض معماريته 10 نانو عكس ال Snapdragon 660 اللي هو معالج الشاومي Note 7 اللي المعماريه بتاعته 14 نانو من الاخر الاداء في الموبايلين ممتاز ومش هتحس بفرق كبير ما بينهم باختلاف بس الواجهه لان كل واجهه وليها مميزاتها وعيوبها بالنسبه لاداء الرسومي والاداء في الالعاب الاثنين شغلوا ببجي زي الفل معايا على high HD graphic بس لو تاخد بالك ال Galaxy A50 تقدر تلعب فيه على Ultra HD بعكس الشاومي اللي اخره هاي اتش دي اسيبكم مع باقي ال speed test وبعديها نكمل المقارنه ال Note 7 فيه لمبه اشعارات بتنور بلون وحيد ابيض نوره ضعيف وهي في طرف الشاشه من تحت انما ال A50 ما فيهوش لمبه الاشعارات والبديل ال always on display اللي بيعرض ايقونات الاشعارات والشاشه مقفوله بالنسبه لايقونات الاشعارات فهي بتظهر فوق جنب ال notch في ال A50 موجوده وثابته انما ال Note 7 بتظهر شويه وتختفي لحد ما يجيلك اشعار تاني واعتقد هتتحل ب software. واجهه سامسونج فيها انك تعمل نسختين من برامج التواصل بس انما الشاومي نسختين من اي برنامج وال Note 7 بيتفوق في وجود مستشعر الاي ار لو بتستخدمه يعني والمستشعرات الموبايلين فيهم كل حاجه مستشعر التقارب اللي بيقفل الشاشه وانت بتعمل مكالمه شغال في ال Note 7 من غير ما تلمس الشاشه اما في السامسونج لازم تلمس الشاشه على خفيف من الاخر الاثنين شغالين زي الفل بعيدا عن ان هم بيشتغلوا ازاي صوت الموبايلين عالي بس ال Note 7 مجسم اكتر وعجبني اكتر صوت المكالمات في الموبايلين ممتاز وعالي وصوت سماعات الاذن او الاي اكس في الموبايلين ممتاز وعالي برضه وبالنسبه للشبكات في مراجعتي لل Note 7 انا ما جبتش سيره الشبكه وقلت انها تحت الاختبار لاني ما كنت كنتش رحت الاماكن اللي فيها الشبكه بتبقى ضعيفه وبجرب فيها ال mobile data بصوا من الاخر السامسونج A50 شبكته مستقره اكتر بس ضعيفه عن ال Note 7 بمعنى ال A50 صعب موبايلك يبقى غير متاح بس لما تعمل مكالمه في مكان الشبكه فيه ضعيفه الصوت ممكن يقطع ولو فتحت mobile data هتلاقي النت بطيء عكس ال Note 7 اللي مره واحده هتلاقيه سقط شبكه وموبايلك غير متاح بس لو الشبكه موجوده هيشتغل معاك زي الفل في المكالمات وال mobile data هتلاقي النت سريع جدا الموضوع ده فكرني بال Mi Lite اللي كانت شبكته زي الفل معايا انا مشيت بالموبايل ده حوالي شهر تقريبا لحد ما وصل له تحديث كرهني في الموبايل ده بسبب موضوع الشبكه اللي كل شويه كانت بتسقط وزي ما باكد دايما قصه الشبكه دي في حاله انك بتتواجد كتير في اماكن ما فيهاش شبكه كويسه انا شايفك يا عمي يا اللي شغال على 4G من اوضتك الحته دي ما تهمكش عناصر الامان ال Note 7 بصمته في الظهر وصاروخ السامسونج A50 بصمته مدمجه بالشاشه بتفتح في ثانيتين تقريبا ال face unlock موجود في السامسونج وشغال زي الفل انما في الشاومي اتغير بلد الهند وشغال برضه زي الفل الاثنين بطارياتهم 4000 ملي امبير نفس الاستخدام للموبايلين الشاومي قعد 8 ساعات والسامسونج قعد 7 ساعات وانا استخدامي اكيد غير استخدامك بس اقدر اقول لك ان البطاريات هنا كويسه وبالنسبه لسرعه الشحن النوت 7 بيدعم شحن كوالكوم الجيل الرابع بس بس بيجي معاه شاحن 10 واط يا فرحتي بيشحنها في حوالي ساعتين وتلت انما السامسونج معاه شاحن 15 واط بيشحنها تقريبا في ساعتين والاثنين طبعا فيهم المنفذ ال USB Type-C تعالوا ندخل على اخر واهم حاجه في المقارنه دي وهي مقارنه الكاميرات لو عاوز تعرف الارقام بالظبط بتاعت العدسات وكده ادخل على مراجعه كل موبايل هتلاقي في الكومنتات تحت انما احنا هنا بنتكلم في الاداء الفعلي للتصوير وقبل اي حاجه السامسونج فيه عدسه ثالثه لزاويه تصوير واسع لو هتستخدمها يعني خليني ابدا بعرض الصور معاكم اه وال setting كانت ال HDR on الوضع اوتو الذكاء الاصطناعي شغال في الموبايلين نبدا بالكاميرا الخلفيه في الشمس بورتريه الصوره فاتحه شويه في النوت 7 عن السامسونج القص احسن شويه في النوت الاثنين ما عرفوش يجيبوا لون الجلد صح في الصوره دي الالوان مظبوطه في السامسونج والتفاصيل الاكتر للوش في السامسونج برضه الصوره دي بورتريه في الضله النوت كالعاده شاطر قوي في القص والتفوق واضح ليه صوره بقى عاديه مش بورتريه في الشمس برضه لون الجلد مش مظبوط في الموبايلين في الصوره دي لون الزرع والهدوم كان حقيقي اكتر في ال A 50 آه في الصوره دي الشمس كانت جايه في وش الكاميرا انا شايف النوت احسن شويه ودي صوره علشان نعمل zoom ونشوف التفاصيل ما شاء الله مفيش تفاصيل في الموبايلين وهنا تصوير اضاءه غرفه تفاصيل لصالح الجالكسي A 50 بفرق كبير وهنا الصورة دي برضو الجالكسي A 50 متفوق في الألوان والتفاصيل ندخل بقى على التصوير بالليل دي في إضاءة صفراء يا جماعة النوت عالج الألوان وخرج صورة جميلة بس الحقيقي كانت ألوان السامسونج الصورة دي النوت جايب تفاصيل أكتر بص كده على الرخام بتاع السور وهنا برضو النوت عالج الصورة وخلاها أحلى بعيدا عن الواقع والصوره دي النوت برضو طلع تفاصيل احسن شويه وفي الصوره دي انا مش شايف فرق محوري الصوره دي صعبه اصلا بالليل في اضاءه ضعيفه جدا وكمان الاضاءه الضعيفه دي صفرة الاتنين معرفوش يظبطوا الكلام ودي صوره غريبه جدا انا ما كنتش شايف الشجر اخضر اصلا كان بالنسبه لي لونه محروق بسبب الاضاءه الصفرة الاوفر اللي كانت فوقيه وبرضو النوت عالج الصوره وخلاها احلى ندخل بقى على التصوير بالكاميرات السيلفي في الشمس بورتريه القص احسن في النوت في الضله بورتريه لون الجلد احسن شويه في النوت في اضاءه الغرفه يبتدي فرق العدسات يبان النوت الالوان هتبقى بهتانه شويه وهيظهر شويه noise ركز في طرف الصوره من فوق على اليمين بورتريه بالليل السامسونج صوره اجمل والوان مشبعه اكتر اضاءه غرفه ضعيفه تفوق تام للسامسونج صورة صعبة بقى بالليل وفي مصدر ضوء في وش العدسة النتيجة زي ما انتم شايفين تفوق للجالكسي A 50 ندخل بقى على تصوير الفيديوهات بالكاميرات الخلفية للموبايلين مع بعض بالنسبه لتصوير الفيديوهات فانا دلوقتي بصور بالشاومي نوت 7 والجالكسي A 50 على 1080 p 30 frame في الثانيه هنشوف مع بعض مين الموبايل اللي قدر يطلع ثبات فيديو احسن لان يعني انا بتمشى زي ما انتم شايفين ومين الموبايل اللي قدر يطلع صوت افضل يعني المايك بتاعه احسن في عزل الدوشه آه الشاومي نوت 7 بيقدر يصور 1080 بي 60 frame. بس انا طبعا بصور على 30 عشان المقارنه تبقى fair ما بينه وما بين الجالكسي A 50 وال A 50 فيه عدسه ثانيه للتصوير الواسع تقدر برضو تصور بيها 1080 p. بتجيب كادر اوسع من كده بكتير بس الفكره ان ما ينفعش تنقل ما بينهم وانت بتصور الفيديو زي ال S 10 لازم توقف الفيديو وتشغل العدسه الواسعه وتصور تاني من الاول بالنسبه لتصوير الفيديوهات بالليل فانا دلوقتي بصور بالشاومي نوت 7 وبالجالكسي A 50 ماسكهم الاتنين جنب بعض وماشي في طريق آه ضلمه قوي يعني او الاضاءه بتاعته شبه ضعيفه نفس اللي انا بصور فيه تقريبا بالليل كل مره الفيديوهات علشان نشوف مين اللي قدر يطلع تفاصيل احسن و noise اقل ونشوف برضو الثبات ونشوف الصوت ونشوف كل الكلام ده مع بعض في الفيديو النهائي ان شاء الله وبالنسبه للاسعار الجالكسي A 50 نسخه واحده 128 جيجا مع 4 جيجا RAM بسعر 5300 جنيه وممكن تركب كارت memory وشريحتين اتصال مع بعض انما النوت 7 فيه منه 3 نسخ كلامي هنا كان عن النسخه العاليه ال 128 جيجا مع 4 جيجا RAM اللي سعرها حوالي 4222 جنيه وفي نسخ ثانيه اقل 64 و4 ب 3777 جنيه ونسخه 32 و3 بسعر 3000 جنيه وبتركب شريحتين او شريحه وكارت لو هتحط النسخه ال 128 من النوت قصاد السامسونج a 50 فرق 1000 جنيه تقريبا ال 1000 جنيه دول هتاخد بيهم في السامسونج شاشه احسن Super AMOLED شاحن في العلبه اسرع شويه سماعات اذن بتيجي برضه في العلبه بس جودتها تعبانه شويه فرق الكاميرا بالنسبه لي مش فرق كبير يعني مفيش حد كسب في كل اوضاع التصوير فرق الاداء بالنسبه لي ما كانش محسوس وفرق الخامات كله بيركب جراب قول لنا بقى في الكومنتات تحت انهي موبايل عجبك اكتر خصوصا في الحته بتاعه الكاميرا وقول لنا برده لو عاوز مقارنه تانية واحنا هنحاول نجهزها ونعملها لك وانت بتكتب ال comment بالمره اعمل like وتاكد انك عامل subscribe في قناه موبيزل ومفعل الجرس علشان تشوف مقارنات ومراجعات جديده